Non, c'est bon, c'est ma faute. le bruit que ça fait Merci. Oh oui, c'est pas comme si j'arrivais. Putain, mais sérieux Allez Sympa ce vélo, il n'y a pas besoin de pédaler. On permet de cloper tranquillou. Comme ça. Waouh, la personne est vraiment garée là quoi. On le pion. Bon, ça se passe marcher plutôt à droite ou plutôt à gauche Ouais, pas trop de règles, hein, Ok, on peut se tranquillement Et du coup, on enchaîne avec le deuxième c'est tout à fait cohérent et logique.